Salutan al cioi e ni vodia via Dio. Hodiau estas dimanche kaj tio signifas ke mi devas labori mi laboras kiel angla instruisto do nun mi simple piediras al la domo de mia lernanto en mi havas uh, ses lernanto en kaj ili estas chinoi kaj ili estas junai kaj se fiche kaj linda kaj mi simple instruas al ili la anglan kaj mi faros tion dum la sekvaj kvin horoj kaj post tio mi iros hejmen eble mi vizitos la kinejon sed nu mi devas kontakti mian edzinon kaj vidi tion kion ĝi volas fari sed Eh, ni vidos do. Mi tre shatas ci tiun lokon, char estas parco inter la stazi domo cae la domo cie miei lernantoi loggias estas suffice fore, quin cent metro in tiu directe. Ah, sed mi tre shatas gin, estas tre charma cae etas cae samtempe mi simple shatas la naturon, la pittoresca naturon quancam aspectas tre brille cae varme hodiel, effective citie estas ege malvarme. Jen ciel mi portas du puloveroin al sveteroin. Nu, effective, mi ne scies cio estas la differenzo inter svetero cae pulovero. Eble iu povas diri in la commentaio, ec in la angla mi ne vere scies. Do jen la strato cie mi loggias, cae se mi povus nomi citiun straton, mi nomus gin la strato de miliaduloi char ciu homo ci estas ege ricia ciu el ci tiu domo havas nageo in havas uh, teniseo in kaitio plu havas grandain in malantao in corto kaitio plu esas tuta freneza kiom ricai ili estas. Do jen kie mi laboras, shainas ke oni ne malfermis la pordon, do devas uzi la butonon kiu estas tie. Ili ne havas hundon, do ne timu. Do mi jus fin laboris, kai mi intensis iri al kineo, sed mi jus ricevis mesajon de unu el miei lernanto en cineo, kai tiu volas ke mi instru la anglan cinocte dum unu horo, do mi devas iri heimen kai fari tion. Do mi nun estas heime, kai mi intensis uh, prepari mian vesper mangion, ci nocte mi mangios lardon cae ovoin. Nu, no, mi nes nescias, ciu ni havas ovoin. Oh, fec! Ne havas! Shaine mia edzino hodia ne butikumis, do mi nun devas idi al superbazaro per ceti ovoin, um, lacton, fromagion, cae tia plu. En Australio nun necessas porti vian propran sacon al butico, char la butico in non ne plu provisas vin per a eh, plastica e sacco e to se vi ne ha un sacco tio signifus che vi devo simple porti via in agio in en mane au accetti sacco che am vi estas tie Estis ege amuse dum la unua che am tio okazis, char estis tio multe da homoi kiui forgesis por ti sacoin ca ili promenis tiel ili krablis kai es <laughs> simple stute chad ili jonglis tiel multe da ajo en si ai manoi antau kelke minuto e mi domande sa edzinon on chu vi vos ke mi chetu i on vi ca gi di des nen nen ne chetu kai tiam am antau e gi telefone sa mi ca di des nu chu vi po sa cheti por mi kukon mi opinias ke mi edzin o tre shatus ha vi chiti un kukon do mi simple devas nu na cheti lakton a fromaggio Do yen tio kion mi chetis, mi chetis kukon por la edzino, mi chetis chiti on mine niam sias la justa nomon por la chiti. Estas donuts en Esperanto, sed ne aspektas kiel la kutima internacia versio de do Mi ne sias kiel justa nomi gen eble vi povas en la komentaro diri la justa nomon. Anka mi chetis fromajon, kompreneble, ĉar mi bezonas tion. Panon, kai laste ne ne ne laste lacton kai nun donacetto per mi cioccoladon mi vede sentas kiel idiotonon mi vols per mi an mangiajon kai ti mi tu i remarkes ke mi forgeses a la ovoin ili estas la sola afero e kiun mi vere bezone aceti ke mi tuta forgeses a ilin ilen stuta cioccolado captes mi an attenton Okay mi bisognas oleon iomete metu tion tie kaj mi instruos al vi kiel fari la plej bonan australian uh, lardon sen ovoj Mi nomas gin la corda tacon. <laughs> Do mi nun sidas ce la computilo, es tre mal frue, cae effective mi redactas mien filmon. Rigardu cition. Aha, do estas Inception. Do ciu case, mi forgesis fari du gravain aferuin. Anue mi forgesis minaci vin. Tiu estas mi scias la plej malbona afero io main se la du afero estas tio ke mi forgesas menci uh, ke uh, mi nun havas anglan kanalon uh, estas ligilo en la priskribo kaj simple sekvu tion kaj abonu mian anglan kanalon se vi interesiĝas pri historiaj aferoj kaj tio plu kaj nun por la minaco la plej grava afero do ĉinokte Mi decidis post multe da pensado kaj meditato pri la afero, ne vere post eble du sekundoj. Uh, mi decidis ke se vi ne shatos mi an filmon vi ne disconigos gin kai vi ne uh, abonos ne ne kai vi ne revenos per spekti mi an estontain filmon mi trovos vin kai mi stellos vi an orvoin kai mi jetos ilen al via auto twiki am vi volas el uh, che via laboreo yes tio esas acha kelmi ech fardis chition vere estas malfacile minaci vin. Vere, vi ciui ne scias ci tion, sed mi jam faris pli ol kvincent filmoin. Kai tio signifas ke preska ok Vincent Foyo in mi devas minaci vin. Ne estas tio multa da minaco in la mondo do mi petas ke vi ciui helpu min pri ci tio. Helpu min per um, rekomendo de bonae minacoj en la komentejo, ke se mi vidus bonan minacon, mi usos ĝin en la sekvanta filmo. Do dankon.